नमोस्त महाराज जी स्वयं के जो कर्म वो निश्चित फल देते हैं तो महाराज जी मानो जानता है कि मैंने जो किया है उसका फल मेरे को निश्चित मिलेगा पर महाराज जी हम ऐसा क्या करेंगे जिससे मैं हमारे कर्मों का बंध कम हो देखिए एक व्यक्ति है जैसे आपसे ही पूछता हूँ आपको अगर कोई अपराध करने के लिए कहेगा तो आप अपराध करने को तैयार हो जाओगे क्या नहीं होंगे नहीं होंगे क्यों क्योंकि महाराज जी कर्म का बंद होगा और कर्म तो नहीं दिख रहा अपराध करने के लिए आप इसलिए उत्सुक नहीं होंगे कि अपराध करूंगा तो जेल जाऊंगा जेल जाऊंगा ठीक है कोई भी सभ्य मनुष्य अपराध नहीं करना चाहता खासकर संगीन अपराध तो करेगा ही नहीं क्योंकि उसे पता है जितना संगीन अपराध होगा हम पर उतना संगीन मुकदमा होगा और उतना ही अधिक दंड होगा मुझे अपमानित होना पड़ेगा मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी मेरी छवि खराब होगी और मुझे और मेरे परिवार को विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा आपको अपराध से डर है क्योंकि अपराध का अंजाम आपके सामने है इसलिए कोई कहे भी दबाव भी आए प्रलोभन भी आए तो सामान्य मनुष्य अपराध नहीं करता क्योंकि अपराध का डर है इसी तरह जिस दिन कर्म का डर होने लगेगा कि ऐसा कर्म करने का ये फल मिलता है इसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा ये मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा आपसे कभी कुकर्म नहीं होंगे हमारे साथ ये तो है हम ये गुनगुना देते पंक्तियां कि स्वयं किए जो कर्म सुबह निश्चित फल देते निश्चित वे फल देते निश्चित निश्चित वे फल देते सबको लेकिन ये कहते हैं पर सोचते अभी थोड़ी मिल रहा है बरबर है महाराज अभी तो जब मिलेगा तब देखेंगे तब तक तो हम खपा लेंगे ये जो प्रक्रिया ये हमारे विश्वास की कमजोरी है इसे प्रगाढ़ बनाइए अपने विश्वास को मजबूत बनाइए ताकि हमारे वैरागी की अनुभूति हो और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें